po kasi may ano eh, meron silang echoing conference. Oh, katulad yung kwan. Ngayon, meron yun, may conference siya. Nagalawa ko eh. <laughs> At na ano ko eh, natawag ito na trace ko. Ayan. Pero sa pinulong din hindi ko makita yung ano nila. Yung, yung meron silang conference o meron lang silang isang uh, ah, repeater notes na doon sila nagko-converge eh, or kung sila ba nakikisakay nyo lang sa isang uh, MLM conference. Ayan. Ayan, hindi ko alam kung buwan. <clears throat> uh, well, anyway, um, makahanap din natin yan. <laughs> Hindi naman nila yung TV show dito. Yung color ko na is nasa NC4 sila sa parang California, Nevada to. NC4, uh, eh. ah, November Charlie 4, Charlie November SR. Tapos connected din sila sa para digit nito ano yung Ecolink na DX1 par SR. Delta XV1 Papa Alpha Delta SR. Yan pala ang ano ba Ecolink nila na pwede natin pag-connectan. Fluent. namin po ngayon MP4 lang eh. Uh, November 34 yung prefix lang yung nakonso ngayon. So, November for Charlie November. Oh, dapat. Ah, ah, so pan lang siya, no? Repeater node lang, hindi siya talaga conference. Yeah. Kasi so, ganyan naman, hindi ko makita ang term eh. Tawag ito ang distinction ng conference versus, ano eh, uh, ah, repeater node or, or, or, or, or, or, or, or, years. Pwede ka na mag-convert sa remote or sa remote. I think ang advantage lang yata ng conference pwede mong i-manage remotely. Yung experience, pwede mo magpa ka mag-mute, pwede kang mag, uh, tawag ito, mag, mag, so gusto mo sipain lang, gusto mo ano, temporarily, ano, ganyan. At, at sa uh, dito na uh, ah, nagamit ka pa ng third party eh. Third party software para gawin yun. Uh, uh, kung na ano, conference. Yung pagwag ka ng conference server, kahit na ano pa yan, kahit na bridge or kung siya pa yan eh. Uh, ah, inbox. Siyang mga tawag-tawag yung mga commands na ipikopyado. Kapag mo siya iba. Pero in terms connectivity. Pag tinignan ko, halos pareho lang. Sarap ba Ahon. Ito ang ahon. Mga sinking ba? Yun ang problema yung yung isya na bawat sa tayo ikot ka, ikot ka. Kaya sa ikot. Ngayon yun, nakatikot. So, isang group So, sa amin lang eh, yun naman tayo maya. Tapos kung may ulcer tayo at may itching, yun na yun. Tapos, mayroon lang tayo cloud. Pag isa account sa cloud, okay na. Connected na lahat. Kasi may mga face naman may YSF, may may PINA. Interconnect kagaya ni Anthony, head call. Uh, Facebook ko rin na eh. yung ano niya, digital no, sa digital system niya, yung SFI dinaglag. So, makasali pa rin. Diba? Ang pag ano, pride lang yun ang system pero hindi man, hindi man magamit yung system problema, yung mga maintenance, yung wag nag-ride naman tayo para ah, mag-iwas problema, mag-problema tayo by eh, guys. sa sudah na ka sa kuwan subida subida bida bakit makatahan eh subida subida taas-taas ah. Mga kapit mag 100 meters. Mahinay lang. Kaya mo rin. Kaya mo yan. Kaya mo. Ano na ba Kaya mo yung ahon-ahon na yan. Uh. Okay. Oh, iya, Pero galing, galing Saudi. Galing Saudi. Ginamit Iwala lang. Saudi. Iwala lang ang Loading. Please yan. Kaya lang sinog. Nawala ba eh? Maaf yung pag-credit. Tapos kawala. Ayan, okay. Kami, bumili ako ng, ng CCTV tester na digital din. Yung, yung CCTV, guys. Mag-in, hindi kasi kung CCTV mag-in, kamay tao doon. Ano, oh, may patag na naman. Dirada. Dirada toy. Kunting tiis na lang. Kunting tiis tiis lang. Kailangan may dalawang opa. Parang ganun ba? Tapos yung LAN. Digital na lahat. May ano. May phone. Yun. Ito ang problema. Ano? application. Mahaba-haba ni. Eh. Mga 50 meters. Oh. Easy to fly. Adapt to natin. Malayo yung yung testing area. Gamitan natin ang kuwan. Rating ni Wim Hof. Pwede ba niya? Pagkakasabot niya parang nagtatag Ni. Pero tirik na tirik ni. ơi. tira to eh kunting tiis na lang dulo na uh. Malong slap on may digital ba yung Ayan yun slap on eh slap on na brand yeah, patak. I, own, uh, ah, I have I have my slap on don't ask to borrow slap on na karoon na pa ng slap on eh yung mga matigas sa isa ta. Eh. Paitas. consistency ng mga data transmission ba? Wow. Wait, wait. Apa subida? Subida. Hindi na eh. Kaya mo eh. Oh. Yun, untap. Napit. Di petap-tap Oh. Mga siguro na kami sila yung Ukra. Bahada. bahadar bahadahin oh ito na ang price mo pag umabot ka sa tok tok maganda yung kanilang Oh, Pero nang hinayang ako dyan sa nabi ng MCCP. Kasi pwedeng gamitin niya ng ano, as ano eh, as... Uh, ah, oh hazard lighting anong yari ilang break break para wala nang gasto sa buwan walang gasto sa brake shock walang break break må setan. Oh, break di dito. So, may mga uh, subidar. Uy, namok sudah hinder ya solo-solo ride lang kay aron di tama pressure pressure sa kanilang mga power ating power eh kunti lang kunti-kunti lang ako na naman United 3 XCD uh, ah, Camarani Sir also the Philippines Idandolo handle uh, by Dubai Station, Alpha 65 Eco Bravo. Oh. Uh. Oh. Ako galing sa baba. Pero ako'y umalis. Ah. At ganun pa rin. Nagbago ang lahat. Ako'y ganun pa rin. Oh. Back to home. breathing Oh. Nah. Oh. Ah. Yeah. Oh. Yeah. Ooh. Okay. Bull by Dines is Luzon, Visayas, answer minute turbine. Yeah, Dubai station, Alpha 63 for Bravo. Ah, uh, connecting to DJ, I that are uh, echoing. I'm you, uh, nice to hear your session on the conference uh, here in the Philippines. Uh, can I have your name? Uh, Alpha 65 Eco for the lab. Uh, can I have your handle or name? Go Okay. din. Oh. Kebawi din si Wim Hof. Breathing. Alpha 65. May dinig ba diyan? May dinig. Wala na signal dere. Signal sa internet. Subida na naman. Subidahin. Nako. Nako. Mindanao, Philippines, from the group Delta nine 9, India, Uh, yeah, I know that you're I find your first on the QRZip.com. my fellow So before you go, I will pass the microphone to my Dennis Some will come Be the first of the three executive. Bye, go ahead. Okay. Continuing hop. Yan. Eh? Wapo. Wapo ang buhay. Thank you for the transmission. You have uh, written uh, 5, your voice. 65 Arab si Arabic si Arabic Sadik Ulman Arab Sadik huh Uy, maambon-ambon. Okay oh, ang weather. Lagay ng weather. Oh. Yeah. Bomba ng oxygen sa ulo. Para mo kuyapan. uh, oh, pawisin rin. Nawisan rin ng maraming singot. Mangga. Mangga orchard. Walang linis, walang maintenance. Oh. baka bawat baka may niyog ganyan lang din buhay nila bawat baka may niyog ano ba yan hmm. ganda ng bahay nila may dwarf panalinisan na sila Dubai wala na signal dere nako nawala na ang mga taga Dubai at taga Pangasinan ay lungkutin na naman tayo dito malungkutin malungkot din uy rain feed na palayan uy bagong tanong feed aking kuan transmitter hindi makita eh Renfid again Renfid Nakasing. Nakasing rin na. Eagles. Eagle. Uy. Ano? Grabe yung kumuting kahoy. Grabe na ako kumuting kahoy. Sa kanigikan. Ah, gamot. Yun. Ito. Ito. haba-haba nito wala gin wala na sila taga Dubai at taga Pangasinan oh bomba ano bam dala daw ng bam may ibabaming hinayhay na subida hinayhay parang sampayan lang hinayhay hinayhay lang yan ang tuktok kay eh. mahirapan yay ko patutok na patuktok huwag mong tingnan kang tumingin sa malayo okay Wim Hof breathing again uy haba gani mahaba-haba rin eh konsuelo. Oh, parang spidaha eh. Ba't ganun? Huwag yun ang bike dito. Padyak lang. Ah, nako. Haba ba? Kailangan makungkir kita. Two, you doing, man? 20 meters na lang oh ha sabi ah Ah. Yun. Consuelo na. resignal. siru ya. pabalik ayun barangay na barangay level landahin ah tower para sila cellphone Dong, mulahos na ito sa Bansarbil, Dong. Ha? Mulahos yung dala ng Bansarbil. Oo, balok eh. taga man eh. Oh, tago, mo. Thank you. Basin. <laughs> Masin lang ta. Makalapos sa eh, Bansarbin, dala na ba? Eh? Da, malilas. Bridge ba? Anak to, malilas. Itong bridge mong karaan. Oo, oh, magian ra. Magian ra man, pero ah, makaagi ra, magiging ka, bahit ra man. Oo, oh, lagi. Hindi ra, dito pa ko sa dahil. Kaya ra siguro eh. Kaya, kaya sa bike? Oo, oh, kaya ra. Karaan dalan, orong dapat itong dalan sa una. Amor, pero matay subida da, daghan eh. atau oh, oh. ya, subida sa kangkuan eh kan penjadi kan kan gumagan mili ba di oo agabon agabon ya ham tuloy atong nagtabok suba kator ba itu. ito asa tuam nao oh, kita di kita sakay pirmi na ora ara gyud orang ara jod. ha balik lang ah, gitu. ko balik lang dari sekolah. Butir pul. Wa pa ko pasukan agi, aw. Kaagi dia. Ko nang abot kong bilis pero ako katabok dia ba wala ana dalan dia. Oh? Paingon sa Banserville? Oh, paingon sa Sintros Manila. Kuala ka, bahada ka itong Fernandez na yuta. Kana masakyan dag bisikleta. Ah. Masakyan ra paingon suba. Kahinayhay, hinayhay man. Oh, bahada ra. Motor. Ha? Ang pagbawi na. <laughs> ah, okay, sunod. Taktisan ko sana, balik sa ko. Thank you. <clears throat> tingog sa buda so 30 minutes na 15 minutes na ang wala itong mga taga Dubai na itong mga iligan Dubai wow chill chill lang real talk lang to man meron kang bars pero broke ka pa rin race car at mga dope na women. Pwede mo na mangkunin. Ah. Okay. Oh. Ah, Ay, lamig. Lamig ng hangin. ating subida mountain peak ano yung mountain peak kulang is 34 eh kailangan 34 para subidahay subidahay para ingat ng makina niya masyagit ng makina niya Ah, basura. Garbage truck. Sa LGU Kapatagan. Okay. Ah, bunto do, Libi na may hapit. Sa may bundukin. Bund Mount Carcong. Pita-pita tamo libil niya. Layo pa gyan. Dara ng anak-anak ko. Oh. Ini. Dara tahu, eh, break break. Walang break break. Walang break break. Uh. Uy. Break po minsan. Break po minsan. Sobra. Sobra. based on us, on my hopes now, women, leading women, children, jumping, pick up in well. si Paring Noel, si Bay Noel, daming bundok. Uh, daming bundok. Sarap sa bundok. Race cars at mga top na women, pwede mo namang kunin pag di ka kinabahan. Okay, lang break break. exciting dito sa mga high speed high speed yun signal na signal rin Yan ang signal dre eh. kay kita naman. Ayun. Internet. Ano Race cars at mga dope na women. Pili mo namang kunin. Pag ka kinabahan. Yun. Internet na. Okay, we are now live. Ay, wala. Pagkaya. Pagkaya. Okay. Delta Uniform 8 Whiskey Alpha Alpha uh, yun yun oh yun oh yun oh mga plate na to oh big plate na to oh oh mga plate na to oh <coughs> high speed, high speed. Panang ringgit. Yay, tabi.